Buenos días, mi nombre es Laura Madrano, gerente de producto de la línea de papeles blancos de Smurfit Kappa. Smurfit Kappa es una compañía global de empaque. Nosotros ofrecemos soluciones de empaque que minimizan todo el costo logístico de la cadena de suministro y además podemos ayudar a que su producto resalte en el punto de venta. Tenemos presencia en Europa y en todas las Américas y aquí en Colombia, en Barranquilla, en Medellín, en Bogotá y en Cali. Estamos acá en Antigráfica, en el stand de Cartoprint. Cartoprint es nuestra marca de papel fotocopia, es el papel blanco ecológico. Es un papel hecho a base de fibra de eucalipto, es un papel 100% ecológico. Nuestras plantaciones están avaladas por el sello FSC, que certifica que son plantaciones manejadas de manera responsable. Además, no usamos para el proceso de blanqueamiento nada de cloro, es un proceso 100% libre de cloro y todo el blanqueamiento se hace con peróxido de hidrógeno.